en las emociones saludables, benéficas, la orientación que tenemos hacia otros es totalmente distinto a la manera de relacionarnos que tenemos en las emociones perturbadoras, lo que se llama klesha. En el amor y la compasión, la sensación de yo y otro no es sólida. No hay una, no queremos una barrera. Y cuando llegamos a desarrollar amor incondicional y compasión incondicional, no estamos poniendo ninguna condiciones de nuestra parte. Con amor experimentamos la felicidad de la persona o mascota que amamos, experimentamos su felicidad como nuestra felicidad. Con compasión experimentamos su sufrimiento como nuestro sufrimiento. Cuando aplicamos esta misma análisis a las emociones que son eh, dañinas, vemos que en todas esas emociones siempre hay una lucha entre yo y el otro. Con apego, aunque no estamos intentando expulsar el ojo más lejos, como hacemos con ira o enojo, cuando estamos intentando jalar el otro hacia nosotros, hay una continua lucha de controlar el otro, de poseer el otro, de dominar el otro, aunque lo hacemos de manera súper fina y sofisticada, dándole lo que necesita para que se acerque, mostrándole lo que sabemos que le guste para que está que esté cerca. Apego refleja una sensación de yo y otro desconectados y queremos poder hacer algo al respecto, pero no podemos controlar a otros. Apenas podemos hablar de controlar nosotros mismos, apenas. Con amor, al dar algo de ti a otra persona no pierdes, pero cuando estamos intentando tener a alguien nunca es suficiente. Con apego las relaciones se llenan de sufrimiento porque estamos en este modelo de perder y ganar. Ya que según la visión filosófica del Buda, un ser no es completamente y absolutamente independiente de su entorno. Existe conectado y por lo tanto las emociones saludables, benéficas, que se llaman cualidades, reflejan conexión, mientras las relaciones dañinas, no saludables, reflejan una sensación de desconexión.